kenakan tiga jenis candlestick pattern boleh mengelakkan anda dicuci keluar daripada institusi. Hai, saya Mr. Alex daripada Home Richard hari ini nak berkongsikan sama anda. Kenapa banyak orang senang dicuci keluar dalam pasarannya dengan tak boleh pegang saham sampai profit yang maksima. So, kita untuk sekarang ni nak berkongsikan sama anda tiga jenis candlestick pattern dia punya corak dia yang sentiasa institusi atau jerung yang pakai punya untuk cucikan orang keluar. So kita terus untuk tengokkan kita punya screen sekarangnya. Sebelum kita mula, so kena beritahu sama anda siapakah jerung atau institusi yang kita kena diikutkan. Sebab kenapa banyak orang cakap sama saya, eh dia nak ikut jerung dia nak ikut jerung tapi sampai akhirnya dia pun tak tahu siapakah jerung dia ah, atau institusi Okey, so sepatutnya untuk sekarang ni kita kena tahu sekarang adalah stockholder ah, untuk pemegang yang untuk sekarang punya situasinya. Okey, so ini adalah tindakan-tindakan yang biasa untuk jurung akan tarikkan punya keuntungan. Banyak sekarang dekat sini kita boleh nampak 29 hari boleh dapat untung lebih kurang dalam 260% daripada RM4 sampai RM15 ringgitnya dengan yang bermacam-macam macam gini juga 88 hari boleh dapat rezeki dalam 73% macam mana untuk tangkapkan kaunter macam mana kena ikutkan jerung yang betul untuk baru boleh membantukan dapatkan profit yang maksima atau rezeki yang maksima ini Okey, so ini sekarang dia kena ha, kenalkan sendiri dulu. You jangan sentiasa untuk ada pemikiran yang ada dalam sini. Wow, sebagai contohnya, wah sudah tinggi dah. Sudah mahal dah atau sudah takut dah banyak orang sepatutnya biasa kalah sebab diri sendiri saja mengatasi kesilapan dengan pemikiran yang berbukan-bukan macam begini kita sekarang ini kenakan jerung so kita boleh elakkan daripada tersangkut Daripada sini kita boleh nampak lah Banyak kawan-kawan dekat sini mungkin sentiasa nampak berita-berita Ui sekarang dia ada keluar banyak berita untuk yang bermacam-macam Oh dulu dia dekat sini nampak tak? Jerome dia memang orang yang kejam juga Dia punya keuntungan biasa pun daripada kita So kalau kita punya rugi adalah dia punya keuntungan So bermacam-macam punya cara macam ini Boleh mengelakkan anda untuk termasuk dalam kesilapan So ingatlah semua Cara-cara atau ciri-ciri yang sentiasa jerung yang berlaku kan anda boleh elakkan daripada risikonya Okey, so contohnya dekat sini Ui, you boleh tahu ini adalah beraturan palsu Dekat sini contohnya kita ambilkan beraturan ini Ambil sebagai macam support and resistance I ah, boleh cakap kalau kalang-kalang mereka Boleh cancelkan itu order berbila-bila masa sahaja So jangan ikutkan harga yang beratur sebagai harga untuk masuk atau keluar Okey dengan sekarang ini juga kita panggil sebagai pump and dump. Satu kali dia pump dengan sangat tinggi, satu kali dia crash sangat bawah dia. So bersamaan dengan break up yang pausu macam begini. Okey so ini adalah semua yang trap-trap yang untuk jurung biasa dia tangkap orang punya ciri-cirinya. Okay, so dan ini juga volume besar bersamaan dengan breakup. Okay, so dekat sini boleh nampak semua volume besar sepatutnya adalah tempat yang kita sepatutnya jangan libat diri. Sebab kenapa? Sebab anda punya kos sudah berlain, sudah jauh daripada sekarang punya pelabur yang ada dekat dalam. So, kalau anda nak carikan satu tempat yang selamat untuk pergi berlabur adalah masuk masa dia punya volume sudah jadi rendah. So dekat sini pun sama juga Wah kita boleh nampak sentiasa pengarah beli balik atau company self beli bin ah, So inilah ciri-ciri macam mereka juga banyak, Nampak tak? Oh dia banyak beli dekat sini counter dia Satu kali tapi dia banyak beli Ini saham tak berhenti jatuh juga So inilah ciri-cirinya So elakkan sentiasa kalau anda masih pakai cara macam begini Untuk carikan counter untuk pergi berlabuh untuk hari ini, aku nak berkongsikan sama anda adalah tiga jenis punya candlestick yang macam begini untuk membantukan anda elakkan daripada risikonya. Yang pertamanya, contohnya dekat sini adalah Morning Doji Star dengan kita di sini adalah Bullish Engulfing Sandwich dengan Raising Tree. Ini adalah semua ciri-ciri yang untuk biasa uh, ah, jerum untuk tangkapkan orang punya sokap. Tapi dekat sini, saya boleh cakap dia masih sehat sepatutnya adalah masih holding dengan jangan keluar atau you boleh carikan ini semua simptom adalah adalah sebagai untuk kita punya average up contohnya dekat sini if morning star eh, dia buatkan satu hari tak bergerakan okay, so banyak orang suka keluar so dekat sini dia akan sambung tarik lagi dekat sini pun sama orang nampak bearish engulfing satu kali eng- bearish engulfing banyak orang pun akan keluar juga tapi dia nak sambung naik lagi dengan ini raising tree juga bersama So inilah contoh-contohnya untuk berpatukan anda elakkan daripada pengsangkutnya. So macam mana untuk kita boleh carikan EP yang selamat? Macam ini saja kita boleh masukkan dalam kita punya MA5 kita setiap kali sudah pecahkan MA5 daripada bawah sampai atas. Ya, ini semuanya adalah tempat yang sehat. So, you boleh nampak dekat sini. You boleh EP dekat sini. You boleh EP dekat sini. You boleh EP dekat sini. Atau dekat sini juga. So, inilah adalah cara-cara macam mana kita boleh carikan EP yang selamat untuk membantukan anda untuk tangkap dekat kaunter dengan saham yang sehat untuk masa yang ter, tersingkat untuk dapatkan rezeki yang terbesar. Untuk yang last sekali, ingatlah untuk subscribe subscribekan Ivan YouTube sekarang untuk mendapati kita punya notifikasi kelas yang selanjutnya. So kita biar kelas hari ini pun sampai ini sahaja. Jangan lupa untuk tekankan like sekarang so kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih.